За тэгээ ийм бичлэг эхлэхээс өмнө та бүхний хэлэх маш чухал зүйл байгаа. Тэгээд юу вэ гэх юм бол та бүхэн одоо доор комментэр юм уу эсвэл description дээр ямар нэгэн линк байгаа. Тэгээд тэр линк руу ороод тэр бичлэгэн дээр дараарай гэж танаас маш хүсэж байна. Тэгээд тэгэх юм бол надад маш их тус болно. Гэтэ ер нь та бүхэн лайк дарчих байх би та бүхэнд итгэж байна. Тэгээд тэр миний хийсэн бичлэг байгаа. Тэгээд та бүхэн ороод сонирхоод тэгээд таалагдвал лайк дараарай. Slap like now. Йоо, юу яцсан үзчтэй. За тэгээд өнөөдөр бүгдээрээ юу хийх вэ гэхлээр өмнөх бичлэг дээр бүгдээрээ Sky Block гин байшин хийсэн байгаа. Тэгээд за тэгээд тэрийгээ би чи шинжлээ та та нараа надад нэг коммент нэг юм үлдээсэн байлээ. Усны лифт хийдэг тим юм гээд. Тэгээ би ерөөхдөө бол одоо ойр хавьд хэрвээ төөрөх юм бол одоо энэ өндөр юм хараад ирнэ. Дээрээс нь тэн дээр амар гоё юм барих төлөвлөгөөтэй байгаа. Тэгээ би юу ч гэсэн энийг Asgard гэж нэрсэн. Аа тэгээ би зөв бүтсэнгүү мэдгүй. Гэтэ юу ч гэсэн Asgard <laughs> Asgard гэдэг нэр өгсөн байгаа. Тэгээ одоо ийшээ орохоор яадаг вэ гэх юм бол Воо! Гэн гэн. Юм бүр нөх удахгүй заяа. Энэ бүр ингээд дэш ингээд бүр ингээд. Йоо ингээд гар ингээд гараад ирнараа. Тэгээ юу ч гэсэн ийшээгээ би ингээд амар гоё юм барих төлөвлөгөөтэй байгаа. Гэтэ яга одоо ч биш л те. За тэгээд э, энийг яаж хийсэн бэ гэх юм бол би э, амар их шил аваад Тэгээд амар олон замаг гэдэг хаа тийм замаг аваад тэгээд тэдний бүгдээр ингээд ийшээгээ ингэж тавиад тэгээд хамгийн доор нь нэтер явж соул сайнд олж байгаа. Тэгээд тэгсэн чинь ийм юм үүсцэн байгаа. Тэгээд ерөөхдөө айгуу дажгүй юм байлээ. За тэгээд одоо бүгдээр яах вэ? Өнөөдрийн бичлэг дээр бүгдээрээ яах вэ гэхлээр нэрэ та нар э, миний амьтанд нэр өг гэд би нэг өмнөх бичлэгтээ тэгжсэн тэгээд яхаа а энэ хүн э, морин ит э, гэж өгөөд тэгээд нохоогийн xtel гэсэн нэр өгөө. Тэгээд нийл ерхэд бол ит xtel гэсэн үг л дээ. Тэгж нэр өг гэсэн тэгээд амар олон лайк авсан байлээ. Тэгээд өөр нэг хүн а нохоогийн лексозио лөө. Тэгээд морин smolk гэд үг гэд яг уу яг уу бас сандаг санаа гэхдээ бас яг тэ яаж бас э, амтны нэрэнд одоо хүний нэр бүхэн чаашаа юм. Тийм учраас бүгдээрээ аа eat тэгээ xdl гэсэн хоёр нэрийг өгөхөөр шийдлээ. За би муурын eat гэж нэр өгөө. Тэгээд чамайг xdl гэж нэр. За тэгээ манай морь болохоор тэгээд э, би моронтой болохоор э, ямар нэрийг өгөх вэ гэж шийдсэн бэ гэхлээр би бүр бодож бодож олоод тэгээд мориндоо бид нар telex тэл юу Телексит гэдэг нэр өгөхөөр шийдсэн. Өмнөх эпизодээр би ер нь бол э, Монгол дэ жаргал сайхан э, тунцэг мунцэг <laughs> тим нэр өгжсэн бол энэ удаад зүгээр бүгдээрээ бүр яг жинхэнэ шин нэр гаргаж бүгдээрээ амттаа өгөхөөр шийдлээ. Скву бол зүгээр ит гэдэг юм болоод экстилит ийм нэр өгвөл илүү зүйн харагдах юм надаа. За за юу ч гэсэн ингэ өгч зөөё. Йоо хараа энэ инкт ямар зүүн нэр олоод хөгчөг дээр экстилит за бүгд би зүгээр би чайлгийнхаа нэрийг зүгээр ит экстилит экстилит гэвэл илүү баг зөвөн харагдаж штэ. Гэтэ бас X гэдэг үг орсон орхон цааш. За за юу ч гэсэн бүгдээр моринтой эхлэх нэр өгөө доо хүнд хүндэтгээд. Яа X. Өдөр бүр сургалтын биш. Яа яа яа сүртэй биш те манай. Би нэрээ бас амтны ферм хийхгүй болвол бас миний амтд өсөд байх магадaltaй байна. За өнөөдөр бүгдээрээ нээтрэл явна зөө. Тэр харж гинөө. Тэр хараа. Тийшээ орон зөө. Тийшээгээ ороод яах вэ гэхлээр бүгдээрээ нөгөө нэг пиглэн билүү эсвэл поглон пиглэн баха. Тэдэртээ бүгдээрээ 8 хийн заяо. Тэгээ тэдэртээ бүгдээрээ 8 хийгээ тэдэр бидэрт юу юу өгөх нү гэд. Учир нь яагаад гэх юм бол та нар энийг харж гинөө. Бараа бол зөндөө байгаа 8 алцах бараа. Тийм учраас бүгдээрээ бараа солилцсон оо. Тэгээ надаас галын хамгаалттай ном байсан тэргүүрээ нэг ингээ хийцэн. За тэгээ юу ч гэсэн өгчгүй байхыг л бодъё. Би бас энэ энийг алдчих магадгүй энэ 64-ийн зүгээр хадгалж хий заяо. За бүгдээрээ явцгаая. Тэг дээрэс нь би одоо удахгүй ийшээ юм том агуулах агууны тийм нөгөө нэг борлуулдаг тийм газар ийшээ доошо бариад бүр амар том нээн заяо. Тэгээ та бүхэн харах юм бол би нөгөө нэг 1.16 дээр ийм гоё texture pack авсан байгаа шүү дээ. Default биш ийм гоё faithful хийсэн. Миний Minecraft-ийн ингээ FPS нь зүгээр мөртлөө ингээ хаяа явж хахт ингээд бүр амар гинт гинт гацаад байгаа байхгүй юу? энэ жоохон хэцүү л байна л да. Тэгсэн мөртлөө өөр тоглоом дээр тэгдэг юм аа. Нэг юм PC-ндээ бол биш. Тоглоом дотор л байх шиг байл. Та бүхэн мэдж байгаа бол надад тусуулаарай. Би тэгээ нээдэр рүү орсон чи хараа. Шууд ийм амар эвгүй ийм газар ороод ирсэн хараа. Ийм бүр амар ганг газар байлээ. Аа би ихтэй ягаад ганг гэд нэг хэлэт толт Яа би бүр ингэж хийсээр байгаа сурчжээ. Гэтэ намайг уучил. Э, за юу ч гэсэн пикаксгүй би одоо юугаа хийж байгаа юм бэ вэ? Хүй хүй хүй хүй хүй. За ингэхгүй. Уул шейдер байсан бол өдөд гоё шейдерийг бүр амар гоё явахгүй те. За одоо хаачих хаачих вэ гэхлээр э, би нэтер э, юугаа портло хаанагааг ин тэмдэглэсэн байгаа учраас айлтгүй. Би чинь одоо ист руу явах гээд байгаа штэ. Ист гэхлээр чинь ийшээ. Ийшээ авах юм бол Nether Fortress олдох магадлал өндөр байдаг гэж би зүгээр бүр дээр зүгээр л нэг тэгж харж исэн гэтээ оо Вау энэ юу вэ залуусаа Йоо гэн гэн энэ юу вэ Йоо Голдж тараа Йоо эдрийг ав эдрийг аваад эдэр бүр яг ууралж өхөн төхөө Дээр бүгдээрээ яалаа нөгөө нэг Nether тэглүүлдэг survival өө Алуусан шít Энийг ядаж авал яа гэм бол энэ дотор нэг амар юм байна. За за за за бүгдээрээ зүгээр ирэх замдаа болъё заяо. Оо няраа энэ шүү. Гэн гэн хөшөө. За 8 альцсан шүү дээ. Гол нь 8 аа. За. За 8 ихсэн. За наа чи нэг ориг бар ориг бар арай гэсэн. Йоо хараа шитэг гал төсвөртэй болгох ханд нөгөө нэг fire resistant potion байна. Харах юм бол Юу хараа 3 минут гэж шин. Юу энэ ямар гэнг юм бэ юу? Юу. Юу амта аль нэш хүрээд тэр. Юу. Юу. Йоо, бисэ бүгдээрийг нь өчтдөг нас уу? Йоо, замаа өгшөө. Бүгдээрийг нь бол өгөхгүй шүү. Йоо, тэгвэл та нар морчч мэднэ. Скамдаг гарав шүү дээ. Дахиад тараа. Энэ зүгээр уудаг нэ. Нөөтө нөгөө сплаш байсан. За маяг. За 10 шиг сүнстэй эс өглөө Soul Sand аа тоёртойгоо би 8-аа хідөө юм. Та хоёр их дажгүй юм өгөх магадaltaй байна. Яг шүү чи цаана өгч. Оо! Үйлч хар болгоно. Хин сонгон хэрчээд байна гинүү? Хоо энгийн өнгийн энгийн обсидиан. Аа үгүй зүгээр аа хар шил гинөө. Зүгээр энгийн нөгөө кол колон кол блок ах шиг байна. Жоо гат бөмбө өгчлөө шүү. Идүр ой, дүр зүр ой. Таар зүр дайрах юм бол зөө. Чи ч яах вэ? Ид таар зүр эвгүүд шүү. Манай найз зүгээр амар юм өглөө харж харж байна. Нөгөө эдгээр бүр төрөл бүр юм өгч индэх үү. За хайрах хэрэггүй. Хайрах болоо. Хайрах мэт юм авмааргүй байна. Тэгж гой ориг бараал авмаар. Э, за арьс авахгүй. Two thousand years later жинхэнэ ориг бараа. Лоос. Яа, юу сүнсний эсвэ. За бүгдээрээ хин нэг нь бидрийг унгаах юм бол зүгээр шууд fire resistance энийг шууд цацсан заяа. Тэгэх юм бол аюулгүй. Гэтэ бүр яг лава дотор орцсон үед энийг цацаж болох юм болоо да. Аа, 8 ширхгийг аваад 32. Жо. Оо нөгөө нэг пиклэн биш юу лээ? Хоклин билүү юу лээ? Тийм. Тэн явж. Аа. За за 50 багаар. За 50 багаар. За 50. Чи юу? Чи зүй боор барахгүй шүү. Зүхийн юу? Энэ бүр үнэн зэвүү юм бэл энийг алахгүй бол хараа. Ихэнхдээ зүгээр амар зүхтаач мохтаага зүгээр хүний сэтгэл яам бодлаа. Сүүл рүүгээ идэр хараад тав буцаж дайрд юм бэлээ шүү. Йо! Авто jump яг одоо унтраа. Хүүхдээ авахгүй хүүхдээ. Маа. Лол хүүхд нь авчдаг нас уу? Энэ одоо ингээд зүгээр шууд скамд шүү дээ. А мөн биш тий, обсидиан юм биш тий. Аа би зүгээр нөгөө нэг э, хар кол юм баг гэж утсан чинь. Обсидиан юм байна. Хар шил гэдэг юм биш Монголоор. Лол би зүгээр мэдэрхүү нас. За за за тэгвэл тэгвэл тэгвэл ажгүй юм байна. Йоо, энтри софт. Хоёи би мөгдөг юм биш үү та нар? Миний гол дууслаад. Хайр 64. Гэтэ яг 64 дотор бол бүгдээрээ айгүй гой гой юм бол зөндөл авлаа. Дахиад галт бөмбөг өгчлөө. За за чамтайгаа 8 хийж байгаа л тэгэл дуусах дөө. Яа юу хайраг вэ? Яа юу хайраг вэ? 23 хайлаг мөн тостой олчлоо. Би хайлаг мөн тосоор аа хайлмагтай чулуу хийж олно тий. Тэгээд өөр юу хийж болох вэ? Хм Vegeta chest тавиад юу юу гэж болох юм. Хоо нөжид ном тодруулагчсан юм уу? Аа нөгөө тодруулагчсан. Цагаан төг гэж шүү дээ. Ямар ч амир шин шинэмтэй болсон юм. Сүнсний төдг гал гэж. Сүнстэй хөрс. Хоо бүгдээрээ энийг хийж үзнэ заяа. Юу арьс вэ? Яа за за угаасаа миний бараач дууслаа та нарч байдаг юм аа өглөө. Би бол нэдэртэй 8-аа үргэлжлүүлээд хиймээр л хий. Даанч арай арай. Хоёр ингэв үү те. Одоо л өгөхгүй л ахал та. Яа. За жин тэрэггүй надад би шатаагаад үзээ гээс. Тэр хооронд та нар олигтой юм байвал лол за энийг Надаа үнэндээ хаях юм алга. За энийг л хаяа. Тэгэж одоо би энэ энэ залууг нэг үлдээ. Хүүе. Йоо арай. Obsidian. Тэж та дахиад дэдрэг хийч. За одоо энд нэг үзье. Одоо энэ гуталтай. Оо энэ гуталтай нь ямар? Одоо аваач. Тийм баха. Арс үг өчтрөө. Зураа энэ дэри сувттай болчих. Биш 10 10. Бараг өнөө бараг өнөөдөр ингээд Энд тэр драгуулаа яваад устгах чинь. Өө өө тэг хүүхд өгөхгүй шүү. Хүүхдүүд өгөхгүй. Йоо, Nether Fortress. Борхан Базар Вайн. Яа яа яа яа яа чамайг олох гэж би аимшигт цайз гинэ. За үнэхээр л аимшигт цайз та. Яа яа яа яа яа яа. Йоо. За би зүгээр хараа. Nether Fortress-ыг зүгээр ингэ тэмдэглэчих заяа. За үз. Надаа одоогор хэрэггүй юм юу вэ гэхлээр за одоо гайгүй юмтай бол багтаамжтай бол чадвуу. За гайгүй дөрөв. Юу вэ? Юу вэ? Юусэн бэ? Юу байсан бэ? Юу вэ? Миний шилд тань. Шилдтэй шүү би. Дараа дараа. Where are you? Гачим утчаа. Та нар болоо. <gasps> За, хали хараа. За, хараа сейчас ма ма ма ма ма жижи тэгсэн чи надад плейзинг род өгдөг нас уу арай энэ яг төрөхгүй байна төрөөч төрөөч төрөөч төрөөч а төрчих шиг байна ий Хоёр гард өс. Яах гээд байгаа бэ? Яах гээд байгаа бэ? Яах гээд байгаа, яах гээд байгаа, яах гээд байгаа. Яах таа бэ? Тэгвэл яах гээд байгаа. Мэдчихээн. Хой, ой. Юу, юу, юу. Өөня. Хараа найз нь ороод ирсэн биз шүү. Маа. Надаа сум, ээ, сум байхгүй шүү нэрээ. Жи жи. дандаа нөгөө нэг галын галын хамгаалт байгаа болохоор хараа харьцангуй бага биш нөгөө миний нөгөө нэг галаас авах дэмэж нь хамаагүй бага байгаад байгаа юм. Юу хаан та нар өдөж байна тийм. Йоо. Маа, маа. Барахгүй шүү. Зүгээр бүгдээрээ fire resistance-аа ууцсан ч болох юм байна дөө. За за бүгдээр хараа. Аа энийг зүгээр үлдээчи гэж бодлоо. Яагад гэвэл дараа нь play slot дээр авах нь тэрэг болох бах. Хөө чи хөөе. Маа. Бэж та. Хүй. Би шидэж болохгүй шүү дээ хараа. Оо би нөгөө нэг Bedwars-та андуурсан биш. Амар том Nether Fortress ахын тэгсэн мөртлөө юуч байхгүй байх хөө. Оо хараа ашгүй нэм чест. <gasps> Йоо гэнг. Амар юм боллоо. За төмөр бүгдээр зөндөө байгаа уу? Одоо тэр морины имэл имэл имэл имэл чиг хэрэгтэй шүү. За яах вэ? Яах вэ? Яах вэ? Аль нь аль нь хэрэггүй вэ? За за энэ нүжид банз дээр болоо. Тэгээ дээрэс нь аа хамын тоос мос хөлөө. Дахиад чийс тараа. Хоо. Обсидиан, обсидиан. Дахиад морины алтан уяг. Энд ч олдохгүй л тийг авсан дээр аа утас за утасч зөндөө олдоо. Тэгээд ийшээ явуул юу байла? Аа ийш нэг юм байгааг тий. Аа ий. Маа. Маа. Маа. Ханаа итгсэлтэй ингэхгүй шүү. Edexтэй зүгээр толгой гэж бодлаа шүү. За яас бид нар тэрэггүй. Тэстэ өгч. Миний инвентори бүр дүүрчлээ. Энийг очиж цэвэрлээд цэгцлэхгүй бол угаасаа аа ингэж ийм юмтайгаа явна гэдэг ч бодлаа л да. Нэр эдрэг энэ ногоон юунаас айд юм уу харъя. Айгаач. Айгаач. Айгаад гаш хүч тараа. Ажилчийн залуусаа. Та. Ой. Айгаач. Йоо. Йоо. За ёстой та нар худлаа хэлсэн л хөө. Энэ цэнхэр гачин энэ хөө хөө хөө хөө. Йоо. Оо. Оо няра. Яа, би бүр баг гэрээ. Гэрээ би бүр олохгүй штэ. Лол. За ээж харж. Маа. Маа. Хүй, хүй. За яле одоо. Аа, харж байна. Маа. Хүй. Гэчи маа. Уа. Эй, хүц. Илгээгч рүү нь буцаах зорилгыг текстэлд биелүүллээ. Хоо, амар гой дуу гардаг болсон юм шүү дээ. Ой, тэр хараа, тэрийг бүгдээрээ яасан шүү дээ. А одоо манай гээд тэр аа тэнд л байгаа гэсэн үг юм байл. Юу ээ? Ээ, бурхан минь юу? Аа, нөгөө нэг пиклийн нөгөө нэг аа за ёстой дараагийн эпизодыг бүр яг ийшээ орон зөө. Бүр яг энэ дотор юу юу болоод байгаа. Зүг бүгдээр ингээд бүгдээр ингээд зүгээр тоноглон зөө. Йоо, энэ. Тэгэхээр манай гэр оо хараа ээ гой гой гой жи жи за хацгаа За тэгэл одоо ийшээгээ явсаар хагаад аа ийшээг ингээ яваад байгаа шүү дээ. Йоо ингэж тийм гэртээ ирэх минь. Йоо. Ээ гоё. Яа ингээ сайхан гэрлэг ороод ирлээ. Юу ч гэсэн өнөөдөр бүгдээр амар олон юм авлаач тиний хараа. Юу вэ? Бурхан минь. За за тэгээд энэ бичлэгийг үзсэн байлаа шүү дээ. Тэгээд таалагдсан бол лайк, comment, subscribe дараарай. Дараагийн эпизодээр бүгдээрээ юу хийхээсээ мэдэхгүй байна. Нээдэр нээдэр судлах зүйл бол маш олон байгаа юм. Тэгээд бас би ийшээ энэ KV амар том юу байгуулахыг хичээнэ. Одоо KV амар том оруулдаг. Тэгээд дээрэс нь Тэгээ дээрэс нь дээр байшин аас гардаг тохижуулна. За за тэгээ ерөөхдөө бол айгүй дажгүй явж гин. За тэгээ дараагийн бичлэр уулзлаа. Түр баярлалаа.